嗯嗯嗯嗯，嗯。面对对手的左摆拳迎击，你能做什么？很多时候，你的对手就是拳法特别好，尤其是在比如我俩对战的时候，我会发现，比如我试探试探，比如我打右手的时候，我会发现他左摆拳迎击我，他不是反击，你懂吗？反击是什么？他防守。 我打中他，然后他再反击我，这是反击，对吧？迎击，迎击就是你做这个，他也做。无论我做勾拳，你看我做勾拳，他迎击我，嘣，迎击我；我做摆拳，他迎击我。这个时候，我跟你讲，你要反复尝试找这个规律。你发现这孙子就是老迎击你，这个时候你就要做点假动作了啊！这个时候你跟他比速度，很明显，这个人就是擅长这个摆拳迎击，你没有必要啊，你去跟他去比速度。所以，比如说啊，我右手打的时候，他迎击我，OK。 OK，我发现了，我发现了，那我下次怎么做？我下次做的时候呢，我右手打出去一点点，做一个假动作，我就让他迎击。我希望他迎击的时候，这个肘子能抬起来一点，我能把他肝脏踢中啊。然后来一遍啊，走。我可以，我可以尝试这样的技术，能理解吗？就是我发现你迎击快，那这个时候我就要给你个诱饵，对吧？再来一遍。哎，有的人的反应不一样，你知道？比如说迎击猛的人哈，你手只要一动，他就上来。你看一动。 他就上了，你看到了吗？所以有的时候你不需要完全打出，你一点点，嘣嘣，哎，OK。然后这个时候你要做什么？换步快。你看，他打我时候，我我假动作啊，现在假动作，嘣，我已经完成换步了，所以你必须要快。那这个时候我为什么要左腿啊？我踢他肝脏。你说为什么你不尝试尝试多用右腿？你干嘛用左腿？因为。 正架打正架，永远是左腿好用，永远是会踢左腿的人少，那就会防左腿的人也就少，对吧？我踢右腿，我给你造成不了那么大的伤害，对吧？肝脏毕竟也在那边。当然你可以用膝，对不对？比如慢点啊，我打这个他走，嘣，我顶膝也 OK，对吧？再来一遍，嘣嘣，我顶膝也 OK。我再给你一个方案啊，当然你也可以反击摆拳，但是这个时候呢，前提就是什么呀，哥们儿，你摆拳反击必须得快。你说我看你踢教程，我们还是不会，还是慢，那是因为你摆拳慢。 你摆拳的反击本来就慢，所以你没有办法做这个动作，所以你必须要有很快的摆拳的反击的能力，才能做这个迎击。比如说，你看，慢点，我假动作，他打我，这个时候我再反击他，也许慢，我能不能假动作完了，他打我，同时打他，我保证我假动作完了，我把这个手护好头来，嘣，哎，你看我同时要做好这个动作，再来一遍，嘣，你看我假动作，我就等他这一下，或者身体我打他身体。 嘣 o k 看到了吧？你去跟他换这拳，但你前提是保证你是安全。你这下完了，必须得护头。走，再来一遍，嘣，哎，再来一遍，嘣 o k 然后包括你可以做一个顺拐动作，再加一个扫踢，嘣，嘣 o k 或加顶膝，尝试一下，好吧？这个是非常高级的技术啊，不一定每个人都会学会，但是感谢收看，下期见。